Audi 80B4 перестав откидываться цей хвостик, коли закриваєш двері, це права дверь. На пружинки, от на цій пружинці отламався хвостик, який держить цю тяжку назад. Ну, Я його тільки що встановив, тобто вигнув заново. Зараз спробую включити. Ладно, спишки не буде ось хвостик, який ну, далі от, хвостик вперед. Він зацепається за крючок. Я розігнув віток, обігнув його так само. Тобто цей кусочок в мене одламався, він стоїть. Отак він стояв і тягне він назад этот, этот елемент. Ну, сейчас пробую собрать назад, трошки помазываю, помыю сначала, конечно. Может получится сделать, чтобы не тратить время на покупку даже. Я тоже не говоря даже про то, что тратить деньги.